买了这么多东西，又要吃土了。 <laughs> 不怕，有我哥呢。嗯。嗯。哼哼哼哼。嗯嗯嗯。幸好没被发现。女人就知道买买买。 好 <laughs> 吃。哼，哎，张大人不在。 <laughs> 躲猫猫，嗯，哈，嘿嘿嘿。 走，别理他。嗯，哼，看看不起我，呀，哼，哼，你就不能换个工作吗？你你懂什么？我可是要成为金牌杀手的男人哦！不，不对，女人。呃，虽虽然现在只是一个实习生，但是，啰嗦。 和胭脂，艳而不俗，香而不腻，还不容易出汗。呃呃，不对，我是说很适合我们这种江湖人。哇，这颜料真香！哈哈，呵呵呵呵。我我的胭脂！啊！你居然说这是颜料？你没事吧？对不起哦，算了， <laughs> 那你还抓我吗？